Herkese selamlar dostlarım. benim Emircan ve bugün sizlerle beraber efsane bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün e, kolay yoldan nasıl Robux kazanırsanız onları göstereceğim. E, umarım videoyu beğenirseniz beğenirseniz like atmayı unutmayın dostlar. Çünkü abi efsane bir video ile karşınızdayım yani cidden. Şimdi videomuza geçelim. Şimdi abi bugünkü göstereceğim şey ne? Ee, dediğim gibi arkadaşlar nasıl kolay yoldan para ya para değil aslında. Robux kazanabilirsiniz. Onu göstereceğim. Onun hakkında bazı bilgiler vereceğim. Ee, ufak ufak tüyolar vereceğim. Yani nasıl kolayca Robux kazanabilirsiniz? Bu videoda öğrenmiş olacaksınız. Şimdi arkadaşlar ilk önce şöyle bir şey var ki yayınlara katılma taktiği. Yani nasıl diyeceksiniz? Arkadaşlar ben ee, böyle 2-3 günde bir falan Robux yayınları açıyorum. 2 ee, gün arda arda açtım. Zaten katılan bazı arkadaşlarımız biliyordur. Şimdi grupslardan göstereyim. Arkadaşlar böyle bir grubum var benim Emircan RS diye Roblox'ta. Bu gruba katılaraktan arkadaşlar ben böyle dediğim gibi 2-3 günde bir Robux çekilişleri yapıyorum. İşte arkadaşlar bu çekilişlere katılaraktan da güzel bir robot kazanabilirsiniz. Bu çekilişlere katılmanın şartı şu abi. YouTube'a geliyorsunuz ve abone oluyorsunuz arkadaşlar. Abone olmazsanız bu arada çekilişlere alınmıyorsunuz. Haberiniz olsun. Ve arkadaşlar e, videolarımı da beğenmeyi unutmayın. Şu anki videoma yani bu dün işte attığım videoyu 67 kişi beğenmiş. Beğenenlere çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar dediğim gibi ee, ilk önce kanala abone oluyorsunuz. Sonra bildirimleri açıyorsunuz. Ve arkadaşlar e, böyle en son attığım videoyu da like atıyorsunuz. Bunu yapmazsanız abi çekilişlere katılamıyorsunuz. Katılsanız da e, kontrol ediyoruz abi. Kontrol ettiğimizde eğer cidden... Yani abone falan değilsiniz de videoya like atmadıysanız olmuyor. Ve arkadaşlar Discord sunucumuza katılmalısınız. Discord sunucumuzu şöyle ben göstereyim hemen. discord.cc slash Buraya abi Elytra yazıyorsunuz. Elytra yazdığınızda hemen buradan böyle bizim Discord sunucumuz geliyor. Ya buradan yapmaya da gerek yok. Buradan abi gelip şöyle de yapabilirsiniz. Buradan artıya basıp sunucuya katıldan buraya Elytra yazıp yani Elytra yazabilirsiniz diyecektim. <laughs> Elytra yazıp sunucuya katıl dediğinizde sizi bizim sunucuya atıyor arkadaşlar. Burada da 31 yazıyor. Sıcı sıcı çok komik. Evet şimdi devam edelim. Arkadaşlar ilk taktiğimiz buydu. Yani bana abone olarak ve canlı yayınlarıma katılaraktan kazanma taktiği. İkincisi ise Kiwi Point abi. Kiwi Point nedir derseniz arkadaşlar burası da Robux veren bir e, site. Arkadaşlar buradan siz de katılaraktan yani böyle görevler falan yaparaktan Robux kazanabilirsiniz. Ben buradan böyle bir 10-15 Robux kazanmışlığım var. E, yani yaptığım görevlerimi cidden de veriyorlar. Burada işte daily bu roller var. Dairy Pool var. İşte arkadaşlar bu Dairy Pool ne dersiniz? Yani burada size bazı görevler veriyor. Mesela diyor ki e, en çok sevdiğin renk ne? Benim abi siyah. Siyah basıyorum ve ilerliyorum. İşte burada e, size sorular soruyor. Best food is yani en sevdiğin yani senin için en iyi olan yemek. Abi ben buradan pizza diyorum. Pizzayı zaten çoğu kişi seviyor. Will you like yani en fazla hangisini seviyorsun? Abi brother deyip geçiyorum hemen. Ve son olarak would you like the like site yani bu siteyi beğendin mi diyor. Evet'e basıyorum ve geçiyorum. Ve en sonunda da size diyor ki um, like do you like the daily pool yani günlük bu ödülü beğendiniz mi? Ben buradan evet diyorum ve yarın bir daha geleceğim diye pik diyorum arkadaşlar ve burada size 0.1 puan veriyor. Buradan arkadaşlar giftlere geldiğimizde yani arkadaşlar gördüğünüz gibi Gips'e geliyorsunuz ve burada sadece arkadaşlar şey alma yok yani Robux alma yok. Mesela buradan Robux alabiliyorsunuz. Arkadaşlar bir puanınız olduğunda anca alabiliyorsunuz diye. Ee, buradan Robux alabiliyorsunuz. Minecraft Premium alabiliyorsunuz. Galiba bu gift card işte. Sonra abi burada PlayStation var. PlayStation kodu da alabiliyorsunuz. Sonra işte PayPal'dan buraya para da çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani para yatırmak istiyorsanız mesela PayPal hesabınız varsa ki Türklerin çoğunda yok. İşte abi oradan PayPal eğer varsa yani önceden açtıysanız oraya para yatırabiliyorsunuz. Burada Steam var. Arkadaşlar Steam'e de wallet code alabiliyorsunuz. Bu özellik cidden çok efsane. Ee, hatırlıyorsunuz ki e, bu Synapse'in bir ara şey olayı vardı. Şey muhabbeti Steam koduyla alma denen bir muhabbeti vardı. Buradan puan kasaraktan e, Steam kodu alıp orada kullanabilirsiniz. Bence yani efsane olur. Ve burada Fortnite bile var yani bakın. Fortnite V-Bucks bile koymuşlar. Ee, Fortnite. Burada işte LoL var abi. LoL'de RP almak isteyenler. Sonra ise iTunes olarak. iTunes bir işinize yaramaz diye düşünüyorum. Amazon, Xbox, Xbox, Clash of Clans, Netflix, eBay shop, Spotify ve YouTube. YouTube'da da abi galiba YouTube Premium veriyor size ya da Get Free YouTube Views diyor işte. Ben bunlardan çok anlamıyorum. Böyle arkadaşlar gelip bu sitede araştırma yapabilirsiniz. Sonra işte abi burada e, referer kodum var benim. Ben buradan size referer kodumu vereceğim arkadaşlar. Buradan katıldığınızda hem siz hem de ben kazanmış oluyorum. Ve işte burada arkadaşlar YouTube için e, şeyler var. Görüyorsunuz. YouTube için bilgiler var. Sonra işte burada biz kimiz falan bundan bahsediyor. Ve burada partnerlik var. Ben partnerliğine bunun başvuracağım arkadaşlar. Arkadaşlar. Yakında başvuracağım. Görevleri de arkadaşlar göstereyim işte. Burada bazı görevler var bakın. Burada da görevler var. Ben size burada AdGate Media yapmayı yani yapmanızı öneririm. Çünkü AdGate Media daha iyi. Ve arkadaşlar bunları telefondan yapacaksınız. Bilgisayardan yaparsanız olmuyor. O yüzden telefonla yapacaksınız. Bu görevleri yaptığınızda e, toplam 70-80 Robux'unuz falan olacak ve cidden öneririm abi. Bu taktiği de yani şurada benim önceden kazandığım Robux falan gözükmüyor. Yani önceden benim kazandığım vardı. Bu aylıkmış. Ben en son buradan 1-2 ay önce falan aldım. O gözükmüyor. Şimdi arkadaşlar sizlere üçüncü taktiği göstereyim. Üçüncü taktik ise şudur. Bu taktik birazcık kötü bir taktik. Yani kötü derken aslında kötülük kısmı şu. Yani skemlenme gibi, güvenme gibi bir olayınız olması gerekiyor. Ee, arkadaşlar Adopt Me'de biliyorsunuz ki e, petlerle falan satış yapan bir sürü insan var. Yani pet alım satımı yapıyorlar. E, şöyle ben göstereyim. Hmm, parents yapalım şöyle. İşte abi girdiğinizde ee, şöyle ben Notex diyeyim. Benim şu an elimde mesela bakın bir tane Frost var. Ve ben bu Frost'u yakında Robux olarak satacağım. Ve arkadaşlar böyle bir girişimcilik yapacağım. Sizler de arkadaşlar mesela Robux'ta pet alıp biraz daha pahalıya İngilizlere falan satabilirsiniz. Yani ben 600'e falan alıp 800'e falan satıyorum. Ee, siz daha abi böyle şeyler yapabilirsiniz. Ya yani cidden arkadaşlar bu da Robux katlamanın e, bir farklı tonu. Yani böyle de Robux kazanabilirsiniz yani. Şöyle yap şöyle de yapabilirsiniz. Mesela bu fosil ekler geldi biliyorsunuz. Bu fosil eklerden T-Rex çıkarma olayı falan biraz yüksek. T-Rex çıkartırsınız arkadaşlar 4 tane. Birleştirirsiniz neon yaparsınız. Sonra gidip Frost'la falan trade yaparsınız. Çünkü Frost'la trade yapan insanlar bir sürü var. Ee, yani Adopt sunucularına gidip işte orada Frost'ta trade isteyebilirsiniz. Trade yapıp arkadaşlar bu Frost'u alıp sonra gidip bu Frost'u satabilirsiniz Robux'ta. Ve böylece Robux'unuzu da katlamış olursunuz. Yani benden size bir taktik ee, böyle arkadaşlar deneyebilirsiniz. Böyle frostlarınızı falan da satabilirsiniz. Yani efsane bir taktik. Veya normal robux'ı satmak isterseniz arkadaşlar ben de satın alıyorum. Haberiniz olsun. Bana da satabilirsiniz. Ee, Discord'umuza gelerekten de bana ulaşırsınız yani ben Frost'um falan var ya da Turtle gibi petleriniz varsa onları da alıyorum arkadaşlar. Onları satmak istiyorsanız bana yazmayı unutmayın. Dediğim gibi arkadaşlar bu taktikleriyle kolayca Robux biri biri yani biriktirebilirsiniz. Sonra istediğiniz gibi harcayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi oyunlar. Lütfen arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Ve arkadaşlar son bir şey daha demek istiyorum. Ee, cidden arkadaşlar çekilişlere katılmayı falan unutmayın. Efsane çekilişler yapıyoruz akşamları falan. Efsanevi böyle çekilişler yapıyoruz. Discord'umuza gelerekten de bizlerle konuşabilirsiniz. Bizlerle konuştuğunuzda abi e, yetkili olabilirsiniz. Yani tak taktığınızda falan bizim özel bir takımız var. O takı taktığınızda arkadaşlar Discord sunucumuzda e, aktif olduğunuz sürece yetki alabiliyorsunuz ve yetki aldığınızda arkadaşlar ekibimize katılmış gibi bir şey oluyorsunuz. Videolara geliyorsunuz. O yüzden arkadaşlar bence katılın. Hepinizi bekliyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum. Akşamki çekilişlere de katılmayı unutmayın. Genellikle hep saat 8'de oluyorlar. Bay bay. Walk with